ようやく本性を表したさあ楽しませてちょうだいなるほど妄想を止めなくてはなんとか隙を作れればいいが山田隊長ナルトが説明は後だ今はこの状況を何とかしないと ますますキュービに近づいているいやあれはもう小さなキュービと言うべきだナルトこれじゃ忍びの戦いというより化け物同士の戦いじゃないか すでに手はずは整っていますさあこれで少しはおとなしくしてくれるかしらどうだい苦しいだろうこの毒は体力だけじゃなくチャクラも奪うのさ さあ存分に苦しんでくれクソナルトを止めないとなんとか動きを止めることができればいいがナルトを九尾の力 思った以上に凄まじいわねトラップは全てはまあいい少しは時間稼ぎになった化け物めオロチマル様は絶対やらせんオロチマル様には指一本触れさせんぞ雑魚をいくら送り込んだところで 効果は少ないでしょうね。 状態が続くとナルトの体が持たない早くしないと俺がキュービー力うわあの力 肌素晴らしいわねオロチ様もそろそろ限界か化け物 ちか興味深いわね いらっしゃいこの混乱に乗じて接近するか十分伝わるわね。 <laughs> 来なさい。 本気で相手してあげるわすっかり陣地も切らしくなっちゃう山瀬隊長とは一体君が力く暴走した今出て君のための出ことは本当タイミングを見計らってあれを使わないと出てきまった のあの姿女 <laughs> ナルトの動きが止まったチャンスは今しかない任務達成 さくらでもいいからここは僕に任せるえ捕獲式自順術各案に点水手ふう これで大丈夫。抑え込んだって。実は僕は、オロチ丸の実験体だった頃があってね。ヤマト隊長が、初代様の細胞初代様は、美獣を意のままにや、だからその能力を受け継いだ僕は、今回のように。そうだったんですか。そういえば、サイの姿が見当たらない。サイ。 ご無事なようで何なかなか楽しい遊びだったわその体じゃもう限界でしょすぐにアジトに戻った <laughs> そうね隠れているのは分かっているわ君はナルト初めに言っておきます僕は敵では僕は団蔵様の指示により団蔵でもその交渉の話は飲めない そーモこれは団蔵様からあなたにおかげちょこんな超機密書類まで持ち出してくるとはねいいのですか <laughs> その子も一緒にやはりな 前々からサイの行動は気になる点がどうやら戦いの隙をついてオロチマルと組み彼あいつ裏切りやがったで見張っている限りではサイは個人おそらくサイには別に主がいてその主が別の主って最も可能性として高いのは団蔵団蔵はかつて三代目火影と対立していた高派の男で じゃあもしその断蔵が才を使ってああ断蔵はオロチマルの力を借りてそれっておそらくは第二のとにかく才をこのまま見逃すわけにはいかない